día. Contanos Castelao na súa obra moño de Vidro que todas as noites un defunto se ia do cemiterio e dirixíase á vila. Esa vila escollía o parque de traballadores e chuchaballe o sangue a xente durante días ata deixala en xoita. Poñer Ese vampiro no mundo dos homes fora un canalla, Un canalla que roubaba para dar regalías regalía seu bandullo de porco. Dono da justiza, roubaba dende a súa confortable casa. Era, como podedes imaginar, un cacique. Vampiros que non chuchan a vida, aínda hai. Chuchan esa vida con contratos de media xornada para traballar 12 horas. Chuchan esa vida cando non respectan o convenio. Chuchan esa vida cando non pagan as contas da Seguridade Social En definitiva, chúchanos a vida laboral e bótanos o paro cando temos 50 ou 60 anos. Como non lle chega con chucharnos a vida laboral e son insaciables, tamén nos queren subar a pensión descapitalizando o sistema público de pensións, facendo plans privados de pensións, plans de empresa e máis que se lleve. Como chamarse non o gobernador do Banco de España que cobra 230 mil euros máis dietas cada ano. 1.127 dieta ao día por cada sesión do seu Consello de Goberno. E ten borrabondo para dicir que non se pode subir o salario mínimo interprofesional ata 965 euros. Como chamarse non o gobernador do Banco de España cando digo que o Estado non pode asumir o incremento das pensións, que non se pode subir segundo o IPC cando o Banco de España ten un plan de pensións para os empregados e traballadores. E mesmo o Estado non recada cada ano 20% dos tributos por mor da fraude fiscal ou está disposto a duplicar o gasto militar. Pensade que o Banco de España tiña o ano pasado 3.366 empregados, Pois eles, 2.378, eran do grupo directivo. Tocaban a tres directivos por cada administrativo que traballaba no Banco de España. Eses directivos, pregunto meu, que estarían facendo cando se afundiu unha parte do sistema bancario diante dos seus vecinos e eles ensinteraban. Seguramente estaban facendo estudos sobre a viabilidade do sistema público de pensións. Pois direi vos que o sistema público de pensións é sustentable e non era preciso subir a idade de jubilación dous anos, nin incrementar o período de cotización para o seu cálculo. Abondaría con rematar coas bonificacións e descontos para o empresariado nas cotizacións. Abondaría con eliminar os gastos impropios, e devolver os beneficios que tivo dende a súa creación ata 1999 que pasaban a financiar outros gastos do Estado incorporándose aos presupostos xerais. O sistema público de pensións é solidario e conta coa banda do Estado. A clase trabalhadora cotiza nun fondo común que se reparte segundo a cotización e os anos cotizados. Hai outros, hai outros sistemas, sistemas baseados na capitalización, lo que cada persona cotiza para sí. Y logo, cobra segundo, vai en bolso plan de pensións privados que controla o banco ou a mesma empresa. A CIGA está la rúa desde o 2011 defendendo un sistema público de pensións que permita unha vida digna á clase obreira a su vellez. O colectivo de jubilados e jubiladas da CIGA defiende la derogación las reformas das pensións de 2011 2013 e 2021. A fixación por lei da pensión mínima igual a un salario mínimo interprofesional, que sería o 60% do salario medio. A regularización por lei das pensións segundo o IPC real, a subilación aos 65 anos, a transferencia da Administración Galega das competencias da Sesión da Seguridade Social e a eliminación das desgravacións fiscais dos planos das pensións privadas. No último ano concentrámonos por todo o país, os primeiros horas de cada mes, non só para reivindicar unha pensión pública digna e actualizada segundo a, o real da vida. Tamén reclamamos un sistema público galego de servicios de atención ás persoas no que se integre os centros asistenciales, as residencias e os servicios de axuda no fogar. A mellora da sanidade pública, con máis persoal de médicos, atención presencial de todos os organismos públicos e na banca. Pensade que a defensa do sistema público de pensións é cosa de todos e todas nós, da xente traballadora, sexa parada, en activo ou subidada, movilizándonos por unhas pensións públicas dignas e garantidas. Movilizámonos non só as pensións de hoxe, senón tamén as de mañá, as pensións as que temos dereito e por aquelas as que no futuro poidan ter dereito aos nosos fillos e fillas. Desde o colectivo de jubilados e pensionistas da CIGA seguiremos loitando e chamamos a toda a clase traballadora a sumarse a esta loita, porque é a loita de todas e todos nós. Por unhas pensións públicas dignas e garantidas, aquí estaremos e seguiremos na rúa CIGA. Moitas gracias.